medun anuman menek anuman manjat ya anuman anuman anu, anuman enjut enjut anuman enjut enjut munggah yang anuman anuman anuman munggah maneng Ha ha ha. Ya ya anu mana anu mau le. Ore keplai keplai keplai. Tiga plai, tiga plai, tiga plai.